монорельске ийкемдүү буфер менен туташтырылган эки арабаны жайгаштырабыз аларга бир массадагы эки салмакты коебуз арабаларды кое беребиз бирдей аралыкты өтүп арабалар токтоду демек алар бирдей ылдамдык менен кыймылга келген эгерде арабалар бирдей болсо анда аракеттешүүдөн кийин ылдамдыктары дагы бирдей өзгөрөт эгерде аракет эткен нерселер ар түрдүү болсо андай алардын ылдамдыгы кандай өзгөрөт кайрадан арабалар менен тажрыйбабызды кайталайбыз эми арабанын бирөөсүнө чоң салмак жайгаштырабыз аракеттешүүдөн кийин арабалар өздөрүн ар башка алып жүрүүдө салмагы чоң араба токтоочу жайга чейин аз аралык өттү демек бул араба экинчи арабага салыштырмалуу кичирээк ылдамдыкта алды арабалардын салмагы ар башка болуудан улам ылдамдыгы дагы ар башка болду ылдам жүргөн арабанын массасы биринчи арабага салыштырмалуу аз